Hola a todas y a todos. Bienvenidos al calendario jour 15, 15 décembre. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo connectée de façon temporale avec cette vidéo parce que c'est un extrait d'un autre film. Celui d'hier était 88. Celui d'aujourd'hui, c'est 1989. Donc ça veut dire produit et filmé à peu près à la même période. Un film bizarre. Pensez que l'Argentine venait de passer la guerre de Malvines, de en 82, et les souvenirs étaient proches. Et c'est un film qui prend les thèmes de l'occupation et de la perte de l'identité à travers la danse. C'est un film, euh, on dirait, notre euh, amour euh, sans barrière. Comment ça s'appelle les films en français eh, amor sin barreras, où uh, vous allez trouver un Pablo Verón, je dirais jeune en tango. Si vous voulez chercher ces films sur eh, YouTube ou sur Vimeo, je pense l'avoir mis il y a quelques, quelques mois online parce que c'était un film qui était introuvable. les lutins du Père Noël et nous avons décidé d'organiser un concours de Noël. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de répondre à cette question. Quel est l'hymne du tango El choclo ou la comparsita Envoyez-nous votre réponse sur Facebook ou par mail à accueil@tangodesoi.net. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Des lots incroyables à gagner. Buena suerte Bon, en tout cas, bon vision. Le film est bizarre si vous le voyez, si vous perdez du temps, si vous savez rien à faire. C'est un film bizarre, mais qui, est quand même intéressant d'une époque. Et l'extrait, comme je vous disais, un Pablo Veron, improbable. Et... Et à demain. El silencio en las calles disfrazaba una extraña resistencia, sin fusiles y sin balas. Una resistencia con un arma distinta, cuyo nombre puso nombre a esa guerra. Nos costó bastante descubrir lo propio. Y ahí estaba el tango, con su estilo definido, duro, resistente. maestro y Alma nos enseñaron sus secretos. Pronto fue nuestro baile y también nuestra bandera. Nuestro símbolo para poder ser distintos, personales, libres. Sign there, please. Sign.